चुके हैं प्रॉपर्टीज विंडो के अगले पैनल्स को देखते हैं पहले हमें अच्छे से नजर आने और समझने के लिए प्रॉपर्टीज विंडो का साइज तब्दील करना चाहिए प्रॉपर्टीज विंडो के बाएं हिस्से पर बायां क्लिक करें पकड़ कर रखें और बाएं तरफ ड्रैग करें अब हम प्रॉपर्टीज विंडो में ऑप्शंस ज्यादा वाजह देख सकते हैं ब्लेंडर विंडो का साइज कैसे तब्दील करें ये सीखने के लिए हमारा tutorial how to change window types in Blender देखें प्रॉपर्टीज विंडो की सबसे ऊपरी रो पर जाएं प्रॉपर्टीज विंडो के सबसे ऊपरी रो पर चेकर्ड स्क्वायर आइकन पर बायां क्लिक करें ये टेक्सचर पैनल है यहाँ हम एक्टिव यानी फ़ाल ऑब्जेक्ट के फ़ाल मटेरियल में एक टेक्सचर शामिल कर सकते हैं टेक्सचर आइकन के ठीक नीचे हम जाहिर लिंक्स देख सकते हैं cube to white to tex इसका मतलब है कि फ़ाल ऑब्जेक्ट क्यूब है वाइट क्यूब का फ़ाल मटेरियल है टेक्स सफेद मटेरियल का फ़ाल टेक्सचर है यहाँ तीन तरह के टेक्सचर्स हैं मटेरियल टेक्सचर्स वर्ल्ड टेक्सचर्स और ब्रश टेक्सचर्स इस ट्यूटोरियल में हम मटेरियल टेक्सचर्स देखेंगे वर्ल्ड टेक्सचर्स और ब्रश टेक्सचर्स अगले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे ये टेक्सचर स्लॉट बॉक्स है डिफ़ॉल्ट तौर पर फ़ाल मटेरियल के लिए एक टेक्सचर एनेबल्ड यानी लागू है ये नीले में नुमाया है नुमाया टेक्सचर से दूर दाएं तरफ चेक बॉक्स पर बायां क्लिक करें अब टेक्सचर डिसेबल यानी गैर फाल हो गया है चेक बॉक्स पर दोबारा बायां क्लिक करें ये फिर से एनेबल हो गया है चेक बॉक्स के आगे एक वर्टिकल स्क्रॉल बार है वर्टिकल स्क्रॉल पर बायां क्लिक करें और पकड़ कर रखें अपना माउस नीचे की तरफ ड्रैग करें अब मौजूदा मटेरियल के लिए आप तमाम दस्तियाब टेक्सचर स्लॉट्स देख सकते हैं हर स्लॉट एक चेकर्ड स्क्वायर के तौर पर जाहिर है फ़ाल टेक्सचर पर वापस स्क्रॉल करें टेक्सचर स्लॉट बॉक्स में टेक्सचर्स को ऊपर और नीचे खिसकाने के लिए अप और डाउन एरोज का इस्तेमाल करें डाउन एरो पर बायां क्लिक करें फ़ाल टेक्सचर दूसरे टेक्सचर स्लॉट पर आ जाता है अप एरो पर बायां क्लिक करें फ़ाल टेक्सचर पहले स्लॉट पर वापस चला जाता है अप और डाउन एरोज के नीचे एक और ब्लैक डाउन एरो है ब्लैक डाउन एरो पर बायां क्लिक करें एक मेन्यू जाहिर होता है कॉपी टेक्सचर स्लॉट सेटिंग्स पर बायां क्लिक करें बॉक्स में दूसरे टेक्सचर स्लॉट पर बायां क्लिक करें ये नीले रंग में नुमाया हो जाता है ब्लैक डाउन एरो पर फिर से बायां क्लिक करें पेस्ट टेक्सचर स्लॉट सेटिंग्स पर बायां क्लिक करें पहले टेक्सचर सेटिंग्स की तरह दूसरे टेक्सचर स्लॉट में एक नया टेक्सचर जाहिर होता है स्लॉट बॉक्स के नीचे टेक्सचर नेम बार के दाएं तरफ क्रॉस निशान पर बायां क्लिक करें दूसरा टेक्सचर हट गया है साथ ही इसकी सेटिंग्स भी चली गई हैं। प्लस आइकन के साथ एक न्यू बटन जाहिर होता है न्यू बटन पर बायां क्लिक करें दूसरे टेक्सचर स्लॉट में एक नया टेक्सचर जाहिर होता है तो एक नया टेक्सचर शामिल करने का ये एक और तरीका है नोट करें कि किस तरह दूसरे टेक्सचर के बाएं तरफ चेकर्ड स्क्वायर मुख्तलिफ तस्वीर में बदल गया है नीचे एक प्रीव्यू विंडो जाहिर होती है ये फ़ाल टेक्सचर का प्रीव्यू जाहिर करती है इस टेक्सचर को फिर से नाम दें स्लॉट बॉक्स के नीचे टेक्सचर नेम बार पर बायां क्लिक करें अपने कीबोर्ड पर बम्प लिखें और एंटर दबाएं नेम बार के बाएं तरफ चेकर्ड स्क्वायर पर बायां क्लिक करें ये टेक्सचर मेन्यू है सीन में इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम टेक्सचर्स यहाँ दर्ज हैं नेम बार के नीचे टाइप बार है डिफ़ॉल्ट तौर पर तमाम नए टेक्सचर्स क्लाउड टेक्सचर जाहिर करते हैं क्लाउड्स पर बायां क्लिक करें ये टाइप मेन्यू है यहां ब्लेंडर की तरफ से सपोर्टेड तमाम टेक्सचर्स दर्ज हैं वुड वॉक्सल डेटा वोरोनॉय वगैरह टेक्सचर के किसी भी किस्म को मुंतखब करने के लिए इस पर बायां क्लिक करें अभी के लिए क्लाउड्स टेक्सचर रखता हूं ये टेक्सचर प्रीव्यू विंडो है यहां तीन डिस्प्ले ऑप्शंस हैं टेक्सचर डिफ़ॉल्ट तौर पर ये डिस्प्ले हमेशा मुंतखब रहता है मटेरियल पर बायां क्लिक करें ये मटेरियल पर टेक्सचर का प्रीव्यू जाहिर करता है बोथ पर बायां क्लिक करें जैसा कि नाम से पता चलता है अब दोनों टेक्सचर और मटेरियल डिस्प्ले साथ साथ जाहिर हैं शो अल्फा पर बायां क्लिक करें अब टेक्सचर ट्रांसपेरेंट यानी शफाफ हो गया है ये शीशे और पानी जैसे मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल होता है अभी के लिए इसे बंद कर देते हैं शो अल्फा पर फिर से बायां क्लिक करें अगली सेटिंग इन्फ्लुएंस है यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो टेक्सचर को मटेरियल के चार अहम इलाकों में असर डालने में मदद करते हैं डिफ्यूज शेडिंग स्पेक्यूलर और ज्योमेट्री डिफ़ॉल्ट तौर पर डिफ्यूज के अंदर कलर फ़ाल है कलर बार के बाएं तरफ चेक बॉक्स पर बायां क्लिक करें कलर अब गैर फ़ाल हो गया है टेक्सचर कलर मटेरियल डिफ्यूज के कलर को अब मुतासिर नहीं कर रहा है जियोमेट्री पर जाएं, नॉर्मल के आगे चेक बॉक्स पर बायां क्लिक करें अब टेक्सचर का नॉर्मल मटेरियल की ज्योमेट्री को मुतासिर करता है आप नतज प्रीव्यू विंडो पर देख सकते हैं प्रीव्यू स्फीयर के ऊपर हर तरफ बादल छोटे उभार के तौर पर फैल गए हैं ब्लेंड कंट्रोल करता है कि टेक्सचर मटेरियल के साथ कैसे मिलता है डिफ़ॉल्ट तौर पर ये मिक्स मुकर्र है मिक्स पर बायां क्लिक करें ये मेन्यू ब्लेंडर की तरफ से सपोर्टेड तमाम टेक्सचर ब्लेंडर अकसाम की फहरिस्त देता है क्या आप RGB टू इंटेंसिटी के नीचे ये पिंक कलर बार देख सकते हैं ये डिफॉल्ट टेक्सचर कलर है अभी ये मटेरियल के रंग को मुतासिर नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इन्फ्लुएंस के नीचे कलर ऑप्शन को गैर फाल कर दिया है पिंक कलर पर बायां क्लिक करें एक कलर मेन्यू जाहिर होता है यहाँ हम अपने टेक्सचर के लिए कोई भी रंग मुंतखब कर सकते हैं अभी के लिए ये पिंक छोड़ दें क्योंकि हम टेक्सचर कलर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बम्प मैपिंग तयन करता है कि किस तरह टेक्सचर का नॉर्मल मटेरियल की जियोमेट्री को मुतासर करता है बम्प मैपिंग के लिए मौजूदा तरीका डिफॉल्ट है डिफ़ॉल्ट पर बायां क्लिक करें ये मेन्यू बंप मैपिंग के मुख्तलिफ तरीकों की फहरिस्त देता है बेस्ट क्वालिटी डिफ़ॉल्ट कंपैटिबल और ओरिजिनल कंपैटिबल पर बायां क्लिक करें बंप इन्फ्लुएंस बढ़ता है अगली सेटिंग क्लाउड्स है यहाँ क्लाउड्स टेक्सचर के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं ग्रे स्केल टेक्सचर को ग्रे स्केल मोड में जाहिर करता है कलर पर बायां क्लिक करें अब प्रीव्यू विंडो में टेक्सचर रंगों के मुरक्कब में जाहिर होता है लेकिन रंग मटेरियल पर कोई असर नहीं डालता नॉइज क्लाउड्स टेक्सचर की डिफॉर्मेशन यानी हयत में तब्दीली का तयन करता है सॉफ्ट नॉइज डिफॉल्ट डिफॉर्मेशन है हार्ड पर बायां क्लिक करें अब प्रीव्यू विंडो क्लाउड्स टेक्सचर में गाढ़े सियाह हलकों को जाहिर करता है इसी वक्त मटेरियल के ऊपर उभार गहरे हो जाते हैं ये हार्ड नॉइज है बेसिस क्लाउड्स टेक्सचर में नॉइज की बुनियाद या जरिया है ब्लेंडर ओरिजिनल पर बायां क्लिक करें यहाँ नॉइज बेसिस मेन्यू है ये ब्लेंडर में तमाम सपोर्टेड नॉइज बेसिस की एक फहरिस्त जाहिर करता है वॉरनॉय क्रैकल पर बायां क्लिक करें आप प्रीव्यू विंडो में तब्दीली देख सकते हैं तो इस तरह नॉइज बेसिस क्लाउड्स टेक्सचर को मुतासिर करता है क्लाउड्स टेक्सचर में साइज नाबला और डेप्थ कंट्रोल नॉइज की खसूसियात हैं प्रॉपर्टीज पैनल के सबसे ऊपरी रो के आखिरी दो आइकन पार्टिकल्स और फिजिक्स हैं इन्हें ज्यादा एडवांस्ड ट्यूटोरियल्स में देखेंगे जब हम अपने एनिमेशन में पार्टिकल्स और फिजिक्स का इस्तेमाल करेंगे 3D व्यू पर जाएं, लैंप मुंतखब करने के लिए दायां क्लिक करें नोट करें कि प्रॉपर्टीज पैनल के ऊपरी रो के आइकन्स अब कैसे तब्दील हो गए हैं कुछ आइकन्स बदल गए हैं जबकि कुछ हट गए हैं 3D व्यू में कैमरा पर दायां क्लिक करें फिर से आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज पैनल के सबसे ऊपरी रो के आइकन्स कैसे तब्दील हो गए हैं इसका मतलब है कि प्रॉपर्टीज विंडो के टूल्स मुतहरक हैं और 3D व्यू में फाल ऑब्जेक्ट की किस्म पर इंसार करते हैं इसी के साथ प्रॉपर्टीज विंडो पर हमारा ट्यूटोरियल खत्म होता है अब आप आगे जा सकते हैं और एक नई फाइल बना सकते हैं क्यूब में क्लाउड्स टेक्सचर शामिल करें और क्लाउड्स नॉइज के साइज नाबला और डेप्थ इस्तेमाल करें ये प्रोजेक्ट एमएचआरडी हुकूमत हिंद के आईसीटी के जरिए कौमी खानदगी मिशन की तरफ से हिमायत करदा है इस पर मजीद मालूम इन वेबसाइटों पर दस्तियाब हैं oscar.iitb.ac.in और spoken-tutorial.org/nmeict-intro spoken tutorial project spoken tutorials का इस्तेमाल करके वर्कशॉप्स भी चलाती है जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं इनको सनद भी देते हैं मजीद मालूम के लिए contact at spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया